नमस्कार पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार आतां पळोवया आयच्यो खबरो आयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी आयज चलन धोरणाची घोशणा केली केंद्रीय अर्थसंकल्पा उपरांत जाहीर जावपी ह्या वर्सांतलो हो पयलोच अर्थीक धोरणाचो द्विमासीक आढावो आसा रिझर्व्ह बँकेन मुखेल कळंतर दरात वाढ केल्या रेपो दरात रिझर्व्ह बँकेन पंचवीस टक्क्यांनी वाढ करून आता तो सपुज्य पन्नास टक्के इतलो केला अशी म्हायती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी दिली of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of four members out of six to increase the policy repo rate by 25 basis points to 6.5%. The real GDP growth for 2023-24 is projected at 6.4%. I repeat, the real GDP growth for 2023-24, that's for the next financial year, is projected at 6.4%, with Q1 at 7.8%, Q2 at 6.2%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.8%. The risks are evenly balanced. संसदेच्या दोन्ही जोड बसकेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणी केल्ल्या अभिभाषणाचेर उपकार आठोवपी थारावाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज जाप दितले उपकार मानपी या प्रस्तावाचेर दोनूय सभाघरात भासाभास सुरू आसा लोकसभेत काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हाणें केल्ल्या विधानाच्या फाटभुंयेर संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हाणें आपल्या उलोवपांत संसदेच्या नेमा खाला फटीचे आरोप करपी वांगड्यांच्या आड कारवाय करची अशी मागणी केल्या सभाघरात चुकीचे आणि निराधार आरोप करपी काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर तांणी खर टिका केली rule three sixty nine a paper और document laid on the table shall be duly authenticated by member a paper and document that table should be considered in public तो ये दोनों देखते हुए मुझे लगता है सर हमने प्रिविलेज नोटिस भी दिया है उन्होंने अथेंटिकेशन भी नहीं किया है अथेंटिकेशन नहीं किया है ऐसे बेबुनियाद कोई बेसलेस आरोप उन्होंने किया है और वो भी कोई एक, एक को एक संबंध भी नहीं है इसलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे इसको पूरा एक्सपंज करना चाहिए एक्सपंज करने के बावजूद उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन डालना चाहिए और हमने प्रिविलेज मोशन मी किया है मूव किया है एक्शन लेना चाहिए और वो ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको नोटिस दिया जाएगा राज्यसभेत आज शून्यवरांचे कामकाज रद्द करून राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचेर उपकारा ठोपी भासाभास सुरू झाली मोदी सरकाराच्या काळात पायाभूत सुविधांचे व्हड महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू झाल्यात हे पहिलीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारान दिल्ली कसलीच आश्वासना पाळूंक नात तशेंच तांच्या काळात भ्रष्टाचार व्हडा प्रमाणात जाल्लो असो आरोप केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच भारताचे भाजपाचे सुरेंद्र सिंग नागर हांणी आपल्या उलोवपांत केलो त्रिपुरा विधानसभा वेचणुकेच्या फाटभुयेर आयज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी त्रिपुरातल्या राजनगर हांगा विजय संकल्प रॅलीत उलोवप केले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा खाला त्रिपुरा सयत पूर्वोत्तर वाठारात उदरगतीचे काम नेटान सुरू आसा राज्यात उदरगत अशीच जावपा खातीर मतदारांनी भाजपाक मतां घालची असे आवाहन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी हे वेळार केलें मैंने देखा था त्रिपुरा कितना पिछड़ा हुआ है 2005 से लेकर 18 तक लगातार इतने वर्षों तक सीपीएम की सरकार थी फिर भी यह राज्य पिछड़ा रह गया मैं सीपीएम के लोगों से पूछना चाहता हूं लंबे समय तक त्रिपुरा में यदि किसी दो राजनीतिक पार्टियों ने हुकूमत की है तो या तो कांग्रेस ने हुकूमत किया है अथवा अथवा जो है सीपीएम ने किया क्यों यह त्रिपुरा राज्य पीछे पिछड़ा रह गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2018 में आने के बाद तब जाकर त्रिपुरा राज्य का विकास हुआ है अब त्रिपुरा राज्य पहले से बदला हुआ राज्य दिखाई दे रहा है और मेरे भाइयों हमारी बात सच हो तो ताली बजाइएगा नहीं तो मत बजाइएगा मैं वहां बैठी माताओं बहन से पूछना चाहता हूं कि पह, पह, पह, पहले की अपेक्षा त्रिपुरा बदला हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है मैं वो माताएं बहने उनसे पूछना चाहता हूं बहन भाइयों यहां सड़कें नहीं थी सड़कें थी कि टूटी फूटी थी सड़कों की हालत ऐसी थी कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है पता ही नहीं चलता मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है अभी तो आपने हमको पांच साल का समय दिया है बहनों भाइयों पांच साल का समय और दे दो तो त्रिपुरा को हम नंबर एक का राज्य बनाकर दिखा दें राज्यातले मंत्री आमदार तसेच अधिकारी हांका त्यांच्या खात्यांचे काम अपडेट करपाक सोपे जावचे आणि लोकांक तांणी केल्ल्या कामाची माहिती मेळची हे खातीर केंद्र सरकाराच्या नमो ॲपाच्या धर्तेर गोयात सरकार स्वयंपूर्ण ॲप व सी एम ॲप विकसित करपाच्या विचारात आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली काल पणजेत आयोजित केल्या स्वयंपूर्ण मित्र आणि नोडल अधिकारी हांच्या प्रशिक्षण कार्यशाळेत उलयतना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली सांगला की ॲप काडचो म्हणून म्हणजे तो स्वयंपूर्ण ॲप किंवा सी एम ॲप कितें तरी आमकां डे टू डे आमच्या मोबायलाचेर पळोवपाक तुम्ही मोदी ॲप कोणी पळयला असं जाल्यार म्हाका खबर ना मोदी ॲप पळोवना जाल्यार एकदा पळोवन घेट म्हणजे थोड्या जणांना तेजे डायरेक्टली बट मुद्दा म्हणून म्हणजे एम एल ए बाकीच्या हा पळय न्ही केन्ना जर ऑपॉर्च्युनिटी मेळत जाल्यार मोदी एप पळयात त्या मोदी एपाचेर देशभरांतल्यान म्हणजे मंत्री कितें करतात देशभरांतले मुख्यमंत्री कितें करतात देशभरांतले आमदार कितें करतात हे आमकां पळोवपाक मेळटा म्हणजे वयता वयतात पळोवपाक मेळटा केन्ना तरी पळोवचो जो सेम टायप ऑफ एप हांवें इंट्रोड्यूस कर म्हटला म्हणजे तुमी खंयसरूय जरी असले जाल्यार स्वयंपूर्ण मित्र बाबा कितें करता ही पळोवपाची संद आपूण केल्लें काम अपलोड करप म्हणजे जेणे करून धारबांदोड्याचो स्वयंपूर्ण मित्र कितें करता वो पेडण्यांतल्या कोरगांवांतल्या स्वयंपूर्ण मित्राक पळोवपाक मेळटलें तें रिप्लिकेट करपाचें जाल्यार हय हें बरें काम म्हणजे इजिली म्हाज्या थंय जावपाक शकता डे टू डे रुटीनूच म्हणजे आमकां सगळ्यांक सायटीर चल पळय अशें ना एपाचेर तो एप आमी थोड्या दिसा भितर इंट्रोड्यूस करता त्या एपा वयल्यान तुमकां पळोवपाक मेळटलें so that it's one of the टॅक्नोलॉजीचो यूज करून आमी आनिकूय खूब बरें काम अशा पद्दतीन करपाक शकतले दूरदर्शन आणि आकाशवाणी शेती कार्यावळ खातीर प्रभावी मूल्यांकन आणि ताक उदरगत कार्यशाळेचे आयोजन पोन्या गोयच्या आय सी ए आरच्या सभागृहात आयछान आयोजित केला तीन दिस चलपी या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक आकाशवाणीच्यो महासंचालक डॉक्टर वसुधा गुप्ता हाजीर आशिल्ल्यो ह्या कार्यशाळेक दक्षिण पश्चिम विभागातले पस्तीस वेगवेगळ्या केंद्रातले कार्यावळ अधिकारी आणि निर्माते वांटेकार जाल्यात ह्या कार्यशाळेत शेतीविषयक उलोवपाक किसान वाणी कार्यावळींतलीं आव्हानां आणि किसान वाणी कार्यावळीची सद्यस्थिती या विशयांचेर भासाभास जाल्ली आकाशवाणी महासंचालक डॉक्टर वसुधा गुप्ता हमें उपस्थित मार्गदर्शन केले ऑल ऑफ अस हेयर जो भी हैं जिस भी फील्ड से हैं जहाँ से भी आए हैं आज यहाँ capacity building of home Praveen ji ने बहुत अच्छी बात कही मैं उसी में उनकी बात को थोड़ा आगे ऐड करती हूँ basically you take it as training of trainers because each of them whatever they are discussing, learning from each other or trying to do any kind of uh, innovation, anusandhan, if I put it, or experiment, both ways. So, usko aage badhane ke liye, everybody needs all the components to be together. तो किसानों तक पहुंचना है किसी तक भी पहुंचना है तो the first thing is again for all of us keep in mind communication. I am here for one simple single reason. So vocal for local we are saying. Some people are taking it for products and things like that. But to my mind, this is <laughs> even for best practices. At least for radio I am saying. If you get, as we were saying, Patil Saab is there, Darshana madam is doing, whatever. They are nothing. पोर्तुगीज राजवटीत गोयात उद्वस्त झाल्या देवळांच्या फेरबांधणी खातीर आता मेरेन पुरातत्व खात्या कडेन एकोणीस अर्ज आयल्यात तातूंत एका मशिदीचो लेगीत आस्पाव आसा अशी माहिती पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या अर्जांची छाननी करपा खातीर ह्या विशयांत तज्ञ आशिल्ल्यांची एक समिती नेमल्या आनी तांचो नियाळ आयल्या उपरांत प्रत्यक्ष काम सुरू करतले अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हांणी दिली म्हणजे तांचे जे इनपुट्स असतात ते पळोवपा खातीर ह्या देवळाचे फक्त क्लेम घेऊन आम्ही पळयतात की ते गावांनी वतात फक्त त्या कोण क्लेम करता ताजे बरोबरच नाही तर गावचा परिसरान भितर किती माहिती असा जाल्यार ते इन्फॉर्मेशन घेतात ताचो म्हणजे ज्या हातून आर्कायव्जां भितर तातूंत ताजी कांय माहिती मेळटा जर जाय जाल्यार ताजो संदर्भ जोडून तांचे कन्क्लुजन येतले आणि ते लिस्ट दिले आमी स्पेसिफिकली सांगिल्लें असा की पोर्तुगीज आता आम्ही पहिले जर जायत हें जे मंदिर सप्तकोटेश्वर असा ते दोन फावटी मोडले एक फावटी पोर्तुगीजांनी मोडले आणि दुसरे फावटी बहामानीज तांचे मोडले आम्ही आता आतां पळयतात ती पोर्तुगीजांनी टेम्पल मोडलेले असा पयलीं ताजी असा सो अजून आणि खंयच्याय संदर्भ जर जाय जाल्यार दुसरे वटच्यान आमी तुर्की आणि सिरियात जाल्ल्या भिरांकूळ भूकंपाच्या फाटभुयेर त्या देशात मजत जावची हे खातीर भारतान चार सी सतरा विमानांतल्यान मजत पंगडा वांगडा एकशे आठ टना परस चड वजनांची मजत सामुग्री आणि उपकरणां धाडून दिल्यात राष्ट्रीय संकष्ट निवारण व्यवस्थापनाचे शंभर जवान बचाव साहित्य वाहना आणि सोद लावपी सुण्यांचो पंगड हाचोय तातूंत आस्पाव आसा या पंगडांकडेन ढिगाऱ्या सकयल आडकिल्ल्या लोकांच्या सोदा खातीर खासा उपकरणां आसात तशेंच बचाव कार्या खातीर गरजेची यंत्रसामुग्री लेगीत आसा भारतान धाडिल्ल्या मदतीत आपत्कालीन परिस्थितीत तीस खाटांचे हॉस्पिटल उबारपाची वेवस्था आसा ते खातीर वैजकी अधिकाऱ्यां सयत णव्याण्णव कर्मचाऱ्यांचो पंगड लेगीत तुर्केक रवाना जाला तुर्की आणि सिरियात जाल्ल्या ह्या भूकंपात बळी पडिल्ल्यांचो आकडो सात हजारा परस चड आसतलो अशें तुर्केचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तैय्यप हांणी सांगला तांणी दिल्या म्हायती प्रमाण देशांतल्या दशलक्ष लोकांपैकी तेरा दशलक्ष लोकांक ह्या भूकंपाचा धक्को बसला तांणी धा प्रांतात आणीबाणी लागू केल्या पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळा लेगीत पळोवंक शकतात ते खातीर आमचे Twitter handle Facebook page D free dish channel क्रमांक सत्त्याण्णव आणि डिश टी व्ही चॅनल क्रमांक एक दोन दोन आठ फॉलो करात तसेच आमच्या खबरापत्रांचे थेट प्रसारण YouTube channel D D news पणजीचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता परत मेळुया सांजे साडे स वरांच्या खबरापत्रात तो मेरेन नमस्कार